kol šuniui. Ateik, pasisveikinsim su žmonėm. Žiūrėkit, kaip atėjo. Pasislepia nuo jūsų žiūrovai. Nu tai teks man vienai sveikintis. Sveiki. Kaip šalta. Negaliu patikėti, kad vėl atėjo žiema iš tikrųjų. Keliauju į autobusą stoti. Mūsų parduotuvė visai netoli yra, tai čia 5 minutės, 7 gal įima tik tai iki stoties. Tai vat einu, nes atvažiavo man siuntinukas. Parodysiu, kas ten bus. Jau galima? Sakyk, ką nors. Papaiškiai. Siuntinys. Siuntinys. Siuntinys nuo mano tėvų. Ne, palauk. Remėjas, remėja gavai. Mama. Gerai, kad pasakai. Nu, jau kai užvinioja, tai užvinioja. Supakavo, kaip reikia. Nu. Kokia dieta? Dieta? <laughs> Nieko negirdėjau. Sveikas maistas? Jau. Nieko nežinau. Ar uošviui, ką nors. O, Oi, tu žiūrėk. Žentui, ką nors padavė. Žiūrėk, kokį atvežė tėtį šį kartą. Su tortilijom. Su tortilijom. Geras. Oi, tortilė, jo, tortilė. Viskas surus bus? Nežinau. Su šitais, e, kaip vadinasi tie? Dripsniai. Kukurūzai, dripsniai, jo. Baltas šokoladas, žiauriai man patinka baltas šokoladas su riešutais. Tu, oh, tai čia net pyragas. čia tas, kurį aš mėgstu. Kaip faina. Mhm. Oi, ne, čia žinau kažkoks pyragas bus, įdomus. Mamos gamybos, kaip faina, kai aš dabar valgysiu. O, o kas čia? Čia visada kebabas. Man labai baisu, kaip čia yra supakuota, kas čia bus medus. Jo. Aš nežinau. Bet čia tėtis greičiausiai atvežė iš Vokietijos, tik nežinau kas čia. Nesuprantu vokiškai, kas čia. Nu tai, va tai bitė nupiešta. Nu jo, greičiausiai kad medus. Fū, nekinčiu medus. Bet kartais valgai. Medaus? Jo, <laughs> Niekada. tai tiesiog nežinai to. Bet čia mes geriau atrodo. Žodžiu, aš dabar valgysiu, o jūs žiūrėsite. 놀이터라서 žodžiu mano tėvai tobuli mua, mua, mua, mua, mua. šio valgysiu Prieš rašant video reikia gilupas pasidažyti, ne? Kad gražiau atrodytų. Turim mes parduotuviai naujovę. Dar pati neišbandžiau ir vadimas neišbandė. Greičiau lyska kadrą, nu, paskui reikia prasukinėti daug. <laughs> Čia yra amino rūkštis, kurios yra dedamos į kavą ir nubalina kavą ir duoda skonio. Yra dviejų skonių, šitas yra vanilė, o ten tas yra, kaip vadinasi jisai? Nusaky greičiau. Pumpkin. Pumpkin Spice. Va taip va vadinasi. Tai aš pasirinkom vanilę, man kažkaip toksai labiau standartinis tas skonis, tai jau dabar bandysiu. Šiaip aš labai nemėgstu tiesiog juodos kalvos, man reikia būtinai, kad jinai būtų su pienu. Vieną kartą buvau apsinodijus juodą kavą. Tai yra net neapsinodijus, buvau labai sudirginusi savo skrandį ir man buvo bloga. Vėmiau, kelias dienas ten net nieko nevalgiau ir panašiai. Tai va, bandau dabar šitą. Eik iš čia. O tai net neišeina atidaryti. Kodėl taip sunkiai? Kaip kvepia skaniai? Bet paostikit. Žiauriai gerai kvepia. Man labai nepatinka tas dalykas, kad tokia didelė bonkutė atrodo jo. Atidarai, tai realiai va tiek yra miltelių. Ir čia visur yra taip. Mm. Taip, gerai. Čia prašo, kad reikia 300 ml kavos ir reikia dėti pusę arba vieną skupą. Nu, aš dėsiu vieną. Ir šiaip parašyta, kad galima kaip į šaltą kavą, taip ir į karštą. Nulis kalorijų, čia eina cukralozės saldiklis viskas čia taip labai gražiai parašyta ir viena eina amino, amino rūkštis. Tai aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, kas čia man dabar balins tą kavą. Aš, aš tai mėgstu tokius skupus. Sakygi pusė. Pusė arba viena. Tai aš noriu vieną. Reikia dabar šaukštelių, kad išmaišyčiau. Bet labai skaniai kvepia žiauriai. Reikia parodyti, kaip atrodo. Jis šiaip nebalina. Čia kodėl aš sugalvoju, kad jis balina? Aš galvoju, kad jis balina. Nežinau, jis nebalina, bet to yra <laughs> gausim, kas čia per skonės bus. Čia vadimas prasukinės. Bet man tiesiog paprastai juoda kava labai neskaniai kvepia, aš ne, nežinau, kaip, kaip ragauti. Karšta. Tiesiog, tu nori pausti? Blemba, neblogai kvepia. Kaip saldu. Tai kam tu pilną skupą įdėjai? Duoks man. Kaip saldu, kaip sirupas koks. O, vaga, čia reikia pusę dėti. Buah. Saldu žiauriai. Realiai, kaip koks sirupas. Patybės, <laughs> <laughs> kad matytumėt, kaip susiraukia. <laughs> Žodžiu reikia dar <laughs> vieno podelio kavos ir sumaišyti. Imk mano latę, maišyk ne. per pusę ir gersim. <laughs> Oi. Kaip čia dabar atrodys? Kaip čia atrodys dabar? <laughs> Atnešk podelį. Atnešk podelį. Nu, Nešk. nu prašau, atnešk. Aš negaliu palikti žiūrovų be priežiūros. Au. Stumdosi vyras. Greičiau nešk. Bet skonis šiaip geras, bet žiauriai saldu. Gerai. Pusę. Taip. Dar kartą rakauju. Žodžiu, aš viską sugadinau. Žiauriai saldu. Bet dabar pasimečiau, kas... Negadink! Žodžiu, išvadas darom tokias. Šiaip skonis <laughs> tikrai geras. Tik nereikia dėti viso skupo, nes neįmanoma gerti, realiai. Nu, tai nebent esate didžiausias smaližė arba didžiausias smaližės, tai <laughs> tada bus gerai. Bet šiaip skonis geras, iš tikrųjų. Pavas tik. O. Jo, dabar gerai dabar sakai. O dabar gerai. Žinote, iš tikrųjų labai primenu, va čia dabar į latę vadimas įmaišiau, nu matėt, ką aš darau, jo. Ja? Tai skonis labai primena, kad pavyzdžiui, ten nežinau, kokiam statoilė, kai perkat šitas kavas ir įsipilat sirupo. Tai nu realiai atrodo, kad yra įpiltas kažkoks sirupas, bet būtent tas vanilės. Žodžiu, išvada, <laughs> kad gerai, šitas realiai dabar skanu. Bet nu vis vien labai saldu, aš tai šiek tiek mažiau to saldumo norėčiau. <laughs> Tai va tokios tos naujienos. Praeitą kartą jums visai patiko, kai aš rodžiau maistą, kurį mes nupirkom, tai nusprendžiau šį kartą irgi parodyti, nes gal daug nupirkom visko, tai rodau, mes nupirkom kiaušinių, po 30 vienetų visada perkam ir mes nupirkom netgi 3 tokius pokus. Kadangi labai mėgstam kiaušinius, tai nemažai jų valgom, tai mums čia su jais labai labai greitai. Klausia kažkas, ar žiūriu aš ten optimo linijos, ar dar kokie kiaušiniai yra, iš tikrųjų nežiūriu. Gal ir vertėtų, jeigu turit informacijos, dėl ko reikėtų žiūrėti, tai būtinai parašykit, o jeigu ne, tai nieko nerašykit. <laughs> Um, nupirkau žolelių, nes kažką norėsiu skanaus pasigaminti. Nupirkau špinatų. Maksimum visada pardavinėja špinatus tokiais va, dideliais kiekiais ir jų kaina būna normalesnė. Tai visada pasirenku tokius būtent špinatus šiek tiek graikiško jogurto vadimą savo paėmė. Jam nelabai patinka aistės jogurtas, tai jis kažkaip visada šitą perka. Tai nupirko savo. Paėmiau kokosų drožlių, gaminsiu sausainius. Receptą jau matėt. Pomidorų šiek tiek paėmiau. Pomidorai šiaip, nežinau, žiemą nelabai mėgstu aš tos pomidorus valgyti, nes jie tokie beskonio būna, nors šiaip tai yra mano mėgstamiausia daržovė. Bet parduotuviai kaina kosminė, tai labai daug neperku žiemą. Papriką nupirkau, nes noriu pagaminti čili sriubą močiutė davė pomidorų sulčių, tai noriu pagaminti sriubą dėl to. Tai va, nupirkau vieną geltoną ir keturias raudonas paprikas. Kaina vėlgi didelė. Šitų tai iš vis kosmosas geltonas. Man atrodo, raudonas dar 3 kažkiek kainuoja su centais, o šitos 4 kažkiek. Nesuprantu už ką. Nu, bet tik to. Dėl to vieną ir paėmiau. Morkų paėmiau pupelių, baltų ir raudonų. Akcija buvo maksimai 25 procentai nuolaida. Tai paėmėm labai mėgstam pupelės į kiaušinė nedėti arba šiaip ten, į, pavyzdžiui, jautiną ir panašiai. Tai dar plus, jeigu gaminsiu čili sriubą, tai dar neatkeliaus. O beje, čili sriubos receptą galite pamatyti mūsų grojaraštį receptai. Kažkada gaminau, tai ten turėtų būti. E, paskui štai tokią adžiką daržovių nupirkau. Visai patinka e, tepu ant e, donos šiek tiek, labai čia nedaug gaunasi, nežinau, ten gal vienas e, šaukštas, kaip tas, ne arbatinis, nu, žodžiu, vienas didelis šaukštas. Tai nieko ten baisaus. Iš tikrųjų labai labai skani, labai. Taip, ką čia dar? Kalakuto nupirkau krūtinėlę, vieną didelę liko, paskutinę paėmiau. Kaina yra kilogramo 6,24. Iš tikrųjų, kai pirkom lidle tai ten kažkas panašaus bet jie labai gudriai daro jie rašo kainą už aštuonis šimtus gramų tai yra už vieną poką bet paskaičiavus kiek kilogramas kainuoja tai labai panaši kaina dėl to tai turėkit omeny ir saldžių bulvių nupirkom netrauksiu maišo labai daug pripirkom kažkaip dažnai nebūdavo maksimoj nors jeigu būdavo tai labai jų nedaug tai dabar šiandien už, užvežė tai nupirkom daug Nu, šitas dalykas greičiausiai nelabai jums bus įdomus. Skistas skalbiklis. Na, kaip ir viskas atrodo. Tai parodys jums iš viršaus, kaip šitas dalykas atrodo. Tai va štai tiek. Šito aš jums dar nerodžiau, bet čia yra dovana. Būtinai parodysiu. Jų pupelių nemažai. Arba bulvikė. Didžiausias čia maišas bulvikė. Ir už viską sumokėjom 48, nu beveik 50 eurų. Ir atsakymai į jūsų klausimus. Sojos pienas. Iš tikrųjų, man šitas klausimas gal yra sudėtingiausias, nes aš pati sojos pieno niekada nevartojau ir net nesu bandžius, tai man šiaip yra sunku kažką pasakyti, nes tik va dabar teko pasiteirauti, pažiūrėti, kas ten į tą soją eina ir panašiai. Na tai gal Pradėkim nuo to vieną labai gerą straipsnį radau ir galėsiu jums numesti apačioj linką, jeigu jūs tai domina. Tai tokie pagrindiniai minusai. Yra gaminam, gaminamas dažniausiai šitas pienas iš genetiškai modifikuotų pupelių, o ne idealių, švarių <laughs> pupelių, sakysim taip. Mano nuomonė, nebent jūs galite rasti tokį geresnį variantą kokiai nors ekologiškai parduotuviai. Ten gal bus ir iš tų geresnių pupelių pagamintas tas pienas. Uh, bet irgi ne faktas. E, kitas dalykas, ten yra fitino rūkšties, fitino rūkštis, man atrodo, ir kiek skaičiau, tai stabdo mineralų pasisavinimą, tai atsiranda problemų su virškinimu. Ir kitas dalykas, e, gali sutrikti skydliaukė pas jūs, skydliaukės veikla, nes ten yra rūkštis, kuri trukdo jodo pasisavinimą. Na, dar ten visokių buvo priežasčių, dėl ko nereikėtų vartoti sojos. Tai šiaip aš siūlyčiau jums šitą straipsnį paskaityti. Tai merginos, jeigu labai mėgstat soją, tai paskaitykit. Taip pat ir kas liečia vyrų. Buvo parašyta, kad labai skatina moteriškumą. Tai vėlgi vyrams, manau, būtų aktualu šitą temą. Paskaitykit. Kitas klausimas buvo apie migdolų pieną. Migdolų pienas Aš šiaip grinai, vat, natūralaus, kad grinai tik tai migdolų pienas buvo, aš nemačiau. Aš mačiau tik tai migdolų gėrimas, kažkas tokio. Tai paskaityti, jeigu sudėti, tai ten migdolų yra labai, labai, labai, labai mažai. Bet yra pridėta visokių kitokių nesąmonių. Yra pridėta cukraus ir dar visokių dalykų. Tai vėlgi, jeigu jūs rasit ehm, šimtaprocentinį um, migdolų pieną, tai super bet kaina bus kosminė. Nes iš riešutų išspausti to pieno, nu čia reikia labai daug riešutų, labai, nu tai įsivaizduokit, kokia ten jo kaina tada bus. O šiaip sakau, jeigu rasit natūralų ir nepagailėsit pinigų, tai viskas gerai su to migdolų pienu bus. Bet tas pirktinis iš parduotuvės, tai tikrai nesiūlyčiau. Ir kitas klausimas, mergaitė klausė, jeigu yra problemų su skydliauke, ar įmanoma numesti svorio iš tikrųjų yra sunkiau, kodėl iš vis atsakinėjau šitą klausimą. Šiaip aš nesu daktarė ir aš gal ten nelabai norėčiau kažką sakyti, bet aš turėjau keletą merginų, su kuriuo mes dirbom ir mes numetėm svorio. Aišku, darbas buvo sunkesnis, darbas buvo lėtesnis, bet jeigu jūs valgo dabar nesveiką maistą, ir pas jūs yra problemos su skydliaukė, tai bet kokiu atveju, jeigu jūs pradėsit sveikiai, sveikiai maitintis ir jeigu jūs pradėsit aktyviai ten lai, e, leisti laisvalaikį arba pradėsit sportuoti bent kažkiek, tai čia faktas, kad 100 procentų rezultatai bus. Ne tokie greiti, bet jie tikrai bus. Tad netgi turint su skydliaukė problemų tikrai įmanom. Taigi va, štai tokie būtų atsakymai. Ačiū labai, kad žiūrėjot, kad buvot su manim. Aš labai tikiuosi, kad jūs smagiai praleidot laiko. Rašykit savo klausimus komentaruose, rašykit savo atsiliepimus komentaruose ir būtinai spauskit laiką. Ačiū. Iki.